Следующий вопрос. Билл Робинс. За время работы над проектом возникли ли какие-либо альтернативы или аналоги ему? Стал ли струнный транспорт более или менее востребован? Ну, э, да, мы, я работаю уже над проектом <laughs> немало, немного больше 40 лет, а не только вот последние годы. И поэтому всегда интересуюсь, есть ли другие альтернативы или аналоги, и насколько струнный транспорт э, с КВ лучше других. Э, и пока нет аналогов, пока нет альтернатив. И этому есть объяснение, я много раз об этом говорил, я хочу снова об этом кратко хотя бы сказать. стомный транспорт не приснился мне во сне. Или я не прочитал где-то там книжки какой-то и сказал, о, давайте сделаем, давайте что-то там немножко изменим в железнодороге или в автомобильном транспорте, и получится новый транспорт. Нет. Я э, э, пришел к этому еще, когда был студентом, я в Тюмени учился, на инженера путей сообщения, и когда видя недостатки транспорта, понимая, какие проблемы существующего транспорта, э, экологическая проблема, в первую очередь, создает э, транспорт на планете, я сам себе сказал, а можно ли создать идеальный транспорт, лучший транспорт? Не что-то улучшить в существующих видах транспорта, а создать другой вид транспорта. И я сказал, я попробую. И сам себе сказал – я не знаю поэтому ни одного вида транспорта, чтобы не брать оттуда ничего. Я знаю только физику, законы физики. Потому что мы живем в реальном мире, где всем управляет физика, в том числе гравитация. Это же э, один закон физики. Где, допустим, есть э, атмосфера плотная на планете Земля, которая создает аэродинамическое сопротивление. Так это опять же физика. Не было бы гравитации, не было бы, наверное, атмосферы. И не была бы на такой плотности, как сейчас она есть на Земле, если бы масса Земли была другой. Да? Это все тоже, опять же, физические э, законы э, управляют э, нашим миром и тем миром, в котором мы живем, и где надо, для которого надо делать транспорт в соответствии с этими законами. И когда я стал анализировать, а как вот создать э, этот транспорт – то я опять же с точки зрения физики стал рассматривать. Ну, вот я учусь в Тюмени, а столица нашей Родины – город Москва. Ну, СССР имеется в виду. И что произойдет с точки зрения физики, если я из э, Тюмени каким-то образом э, доеду до Москвы? неважно чем, на велосипеде, на мотоцикле, на поезде, на автомобиле, на самолете, на ракете, на антигравитационном корабле. Неважно чем. Что произойдет с точки зрения физики. И я сделал такие очень важные выводы с этой простой, ну, от этой простой мысли. Я нахожусь в Тюмени на высоте порядка 100 метров над уровнем моря. Доберусь до э, Москвы, и буду опять на высоте э, над уровнем моря порядка 100 метров. Значит, моя потенциальная энергия не изменилась. Я имел нулевую скорость относительно поверхности Земли в Тюмени, и когда доберусь э, до Москвы, я опять буду иметь нулевую скорость относительно поверхности Земли. Значит, моя кинетическая энергия, как груза, не изменилась. И тогда, с точки зрения физики, полезная транспортная работа, полезная равна нулю, потому что мое энергетическое состояние не изменилось. И я задал себе тогда вопрос, а чему равна, э, равен КПД тогда наземного транспорта? А чему равен КПД? Если э, мы возьмем э, это, э, полезную работу, равно нулю, разделим на Е затраченную энергию, 0 на Е получается 0. Значит, КПД любой наземной транспорт системы равен нулю. Я понял, что нечего совершенствовать в существующем транспорте, потому что КПД его равен нулю. Тогда задал следующий вопрос. Ну, ноль нельзя усовершенствовать. А тогда куда уходит вся энергия? Я сделал тоже очень важный вывод вся энергия любой транспортной системе наземной уходит не на полезную транспортную работу, а на борьбу с окружающей средой и на ее разрушение. Вот я сделал еще один вывод. И уже исходя из этого, я стал проектировать Skyway, струнный транспорт. Потому что понял, что надо уменьшать потери энергии которые борются и разрушают окружающую среду. Конечно, до нуля мы не можем свести, но уменьшать-то мы их можем. И тогда я задался еще один вопрос себе. Хорошо, а какие самые большие потери? Куда они уходят? Вся энергия, особенно при высокоскоростном движении, там 300, 400, 500 км в час. Это все происходит в атмосфере, она же э, создает сопротивление. И оказалось, что 90, 95, даже больше процентов энергии при высокоскоростном движении – уходит на аэродинамику. Вот куда вся энергия уходит. И поэтому, когда видят будущее за магнитной подушкой, так подушка здесь тут при чем? Потому что поезда на магнитной подушке еще хуже имеют аэродинамику, чем обычные поезда. И туда будет вся энергия уходить, и поэтому КПД, допустим, Транстропида, поезда на магнитной подушке, который сделал Сименс, ран, если взять все энергетические потери, меньше 15% у паровоза современно 15%. Это хуже паровоза, только паровоз на магнитной подушке. И я тогда стал совершенствовать аэродинамику, потому что это самое главное. Стал э, модели делать, э, продувать э, в трубе аэродинамической. Понял, ну, у меня образное мышление, я представил себе частичкой воздуха и как я обтекаю юнибус, потому что это не аэродинамика, это скорее антиаэродинамика. Это же не самолет, который держится на воздухе за счет напрягающего потока. Надо проскользнуть, прошмыгнуть через воздух, и чтобы минимально было сопротивление. Значит, надо обтечь так, чтобы не было ну, минимум сопротивления. А где-то надо сход спереди и сзади, должна поверхность S-образно быть корпуса. Поэтому я и придумал такую форму, она не каплеобразна, это другая форма. Она кстати, в живой природе это реализовано. Посмотрите на хвост рыбы. Посмотрите на хвост птицы. Там же вот именно это реализовано, в принципе, Да? И лучше всего, когда этот же сход есть и спереди, но живая природа, она все-таки э, по-другому сторону, чем техника. Э, поэтому спереди у той же рыбы рот и жабры и так далее, там нельзя такой сход сделать, да? потому она несимметрична. А мы можем сделать э, в экскурсионном юнибусе такой же вот и нос, и хвост. Э, и симметрично сделать. И потом уже я стал продувать в трубе аэродинамической. И э, достигли мы, это были продувки для модели транспортного средства. где есть колеса, колесные ниши, там двери, Э, окна, ну там же все равно есть какие-то неровности, неточности изготовления. Есть воздухозабор, потому что надо и воздух для охлаждения там, двигателя, э, чтобы свежий поступал, и для салона, для пассажиров. Значит, водозаборы, они тоже меняют аэродинамику. С учетом вот даже вот этих вот потерь э, в каких-то узлах, элементах и так далее, неточности изготовления, с учетом этого мы получили CX 005. А предел э, теоретический, э, с точки зрения физики, 0,04, то есть уже почти достигли э, предела. А чтобы понять, что там поезд на магнитоподушке какой то CX, ну где-то единица. Единица. А чтобы понять, какой э, там хороший спортивный автомобиль, это там CX, могу сказать, у Бугати Верон это лучший спортивный автомобиль, самый скоростной, который, ну, серийный, да, Э, который в продаже. Э, с учетом антикрыла 0,42, то есть 8 раз хуже. Поэтому если на аэродинамику Бугати тратит о, там, при каких высоких скоростях 1000 киловатт, ну, условно говоря, 1000 киловатт мощности, то наш Нивус будет 125 киловатт тратить на аэродинамику. При тех же поперечных размерах да, э, транспортного средства. То есть это я как инженер стал это прорабатывать. Как сделать транспорт оптимальным, лучшим с точки зрения физики, доведя его совершенствование до предела возможного с точки зрения физики. Так вот, CX уже у нас уже почти до предела, хотя когда мы продували идеальную форму, когда нет колес, ниш, там это, и это тело вращения, это более правильная форма, когда тело вращения, то мы в продуктах получали э, CX 0,038, э, то есть меньше теоретических пределов, <laughs> но тем не менее это факт. Так? 038, это уже предел. Значит, могу сказать, что никакой другой транспорт не будет иметь э, альтернативную аналог, не будет лучших характеристик. Я достиг предела. А там об этом даже не думают и не говорят об этом. Они не заморачиваются даже аэродинамикой, хотя это самое главное. Аэродинамика заморачивается только авиаторы, там, вертолетчики, ракетчики, да, подводники, где подводная лодка, ну, там гидродинамика, ну все равно законы те же самые, те же законы физики, да. А другие говорят, да, что такое аэродинамика, так, ерунда. Ну какая же ерунда, если взять автомобиль легковой, вот обычный автомобиль, не Toyota, там, не важно, Ford, не важно какой. И вот мы едем на автомобиле со скоростью 100 км в час. Ну, обычно для автомобиля скорость. И тратим, допустим, на это там 20 киловатт мощности. Ну, не так уж много, 20 киловатт. Это где-то 5 килограмм топлива в час. Тоже немного. А теперь давайте возьмем, мысленно разгоним этот автомобиль до скорости 500 км в час. 500 км в час, то есть в 5 раз скорость больше. Так вот, в формуле аэродинамис, мощности аэродинамического сопротивления, где там есть плотность воздуха, CX, мидель, площадь поперек сечения, и есть скорость, только единственная, единственная характеристика, скорость стоит в кубе, V в кубе, в кубе. Так если мы в пятую скорость увеличили, значит, надо 5 умножить на 5 умножить на 5, значит, мощность сопротивления выросла в 125 раз. Значит, уже надо не 20 киловатт, а в 125 раз больше. 2500 киловатт. А что такое 2500 киловатт? Это 5 танковых двигателей мощность. А это всего лишь легковой автомобиль. Вот что говоря динамика. Как можно этим пренебрегать? А поздак на магнитоподушке, вот, допустим, ну, той модели, как приняли, э, принес Siemens, где э, обычные магниты, они могут только притягиваться, поэтому для того, чтобы подвесить вагон относительно полотна, относительно балки, надо юбку завести под балку и поставить магнит сюда, чтобы ну, приподнять. Да? И потом магниты поставить с боков, чтобы не коснуться. А потом еще сверху, чтобы не упасть. Еще и шасси сделать сверху Потому что на малых скоростях магнитная подушка э, плохо работает, и надо э, иметь шины, э, которые потом убираются при достижении определенных скоростей, как шасси у самолета. Вот такая система, что просто подвесить относительно балки. При этом получается паразитная юбка. В юнибусе же нет этой юбки. И очень маленький зазор, 10 миллиметров, куда с большой скоростью засасывается воздух. И это создает дополнительное реанимистское сопротивление. Поэтому, ну, никогда, никогда поезда на магнитоподушке не будут иметь такие э, хорошие характеристики, как высокоскоростной Юнивус Из-за того плохой аэродинамики. А именно туда вся уходит энергия при движении скоростном, а не на магнитную подушку. И более того, я, э, понимая это, я и дальше совершенствовал аэродинамику. Каким образом? Если мы, э, транспортное средство движется над полотном, а полотно это асфальт, бетон, это вон, поверхность земли, это поверхность воды, не важно, Это некая поверхность. И если транспортное средство движется на малой высоте, то несимметричное обтекание воздуха, здесь внизу возникает турбулентность, и сзади турбулентность, и это создают дополнительное сопротивление, и, естественно, на это тратится энергия и, и мощность э, привода. Так вот, если взять э, предмет и поднять его, его на высоту, ну, транспортное средство, на его размер примерно, то аэродинамика из-за того, что эффект экрана пропадает, улучшается в 2,5 раза. Поэтому если, опять же, на какое-то транспортное средство, там, неважно, Бугатти или там поезд на магнитной подушке, условно говоря, потом тратится 1000 киловатт мощности, а это, чтобы понимать, 250 килограмм топлива в час вот, расходуется. Из-за того, что вот есть эффект экрана, если мы убираем экран, то уже надо в два раза меньше мощность, это 400 э, Э, киловатт. И уже там 250 килограмм топлива, а здесь уже 100 килограмм топлива в час. Экономия 150 килограмм топлива в час на одну машину. А если эта машина, она же общественная, это общественный транспорт, будет работать 20 часов. Значит, 3 тонны в сутки. А за год это больше тысячи тонн. А за 20 лет срок службы это больше 20 тысяч тонн. А что 20 тысяч тонн топлива? Это э, получается 400 вагонов, 400 э, цистерн по 50 тонн. Ну, это считайте там, я не знаю, 20 поездов, где по 20 цистерн с топливом. Это всего лишь одна машина столько сэкономила за срок службы, потому что мы убрали эффект экрана. И скажите, другие системы, вот есть аналогичные? Кто-то об этом вам когда-нибудь говорил, то, что я сказал? Поэтому я не боюсь конкурентов, не боюсь аналогов и в светлом будущем. Потому что я знаю, что я придумал, изобрел, сконструировал идеальный транспорт, который не будет улучшен и в будущем. Принципиально не будет улучшен. Надо только чуть-чуть улучшать. Все. Ну, до самого предела доходить. Там, КП, там, мешает, допустим, потеря динамической, там, приближаться к пределу, там, там другие какие-то характеристики. Так вот, я сказал, что где-то 90-95% энергии и больше тратится на аэродинамику, а вот оставшиеся 5-10% э, это уже тратится на систему подвешивания относительно полотна или относительно там, рельса, там, э, то есть несущей э, конструкции. Я тоже анализировал разные варианты, и воздушная подушка, и магнитная подушка, э, и э, там поле электрическое, антигравитация – ну, много чего я прорабатывал. И казалось, что все это плохо и работает, и большие энергетические затраты. И самое эффективное здесь основное колесо по стальному рельсу. Поэтому я не просто случайно взял основное колесо. Нет, это самое эффективное решение. До скоростей, ну, порядка там 1200-1500 км в час. Дальше уже да. Дальше уже колесо не сможет обеспечить движение. В том числе сцепление нужно э, с рельсом, и поэтому надо переходить уже на другие системы подвешивания, в том числе на магнитную подушку. А вот до таких скоростей колесо – это самое эффективное решение. Поэтому я взял станное колесо, но не железнодорожное колесо, я опять же его усовершенствовал. И э, наше колесо, скайвейвское колесо, имеет меньше сопротивления качению, чем железнодорожное колесо. То что в том числе, то что у нас нет колесной пары, у нас нет конусов – Э, на колесах нет наклонных рельсов, и опорная часть э, у рельса не э, поверхность, имеющая радиус, то есть это часть цилиндра, а плоскость, где качение колеса по плоскости, цилиндрического колеса, более эффективно, с меньшими потерями энергии, с меньшими износами, с меньшими шумами и так далее. Поэтому, опять же, здесь ну, предел Э, то есть в своих решениях я достиг предела. Ну, нельзя исключить полностью потери. А качение стального колеса, цилиндрического, то есть цилиндр, по плоскости, это самое э, меньшее сопротивление качению из всех возможных вариантов опирания колеса на рельс. Это опять же физика. Поэтому я не боюсь, что кто-то что-то там опять усовершенствует. Если он совершенствует, так он придет к такому же решению, как и э, Минов. Поэтому не боюсь я аналогов, не боюсь конкурентов. Мы самые лучшие. Зинаида, какая помощь требуется от инвесторов, что мы можем сделать и чем помочь в продвижении проекта, кроме инвестиций? Мы это и хорошо, что дали время на передышку и перезагрузку всему миру – чтобы понять, э, понять ценность э, жизни и то, куда мы идем? Тоже хороший вопрос. Ну, какая помощь от инвесторов? Главное, да, инвестиции – это, наверное, главное все-таки. Так, ну, поэтому он инвестор, да? И чтобы он все-таки, э, инвестор всегда поддерживал, всегда был сторонником и защищал свои инвестиции, потому что некоторые инвесторы перекрашиваются. Вот такие, обычно они, это не настоящие инвесторы, там, вложил там доллар или 5 долларов, чтобы потом пролить и доставать. Есть такие инвесторы. Да? А нормальный инвестор, естественно, думает о том, как не помешать проекту, а наоборот помочь. И э, чтобы защитить свои, в том числе свои инвестиции, и в том числе помочь проекту, чтобы он быстрее был реализован. Поэтому вот это вот своим позитивным настроем, э, э, своим правильным отношением в том числе, допустим, с задержком во времени, вот э, многие говорят, когда, когда уже будут дивиденды, да, а, когда уже там доходы будут, когда уже мы станем миллионерами и так далее. Ну, все это будет, все это придет, но надо понимать, что ну, есть какие-то причины, что немножко это двигает, это немножко сдвигает, а, потому что возникают какие-то проблемы, трудности, в том числе вот такие непредвиденные, как коронавирус, допустим. То есть вот позитив, чтобы сохранялся и дальше, чтобы не только сами инвесторы вот, э, понимали это, ну и чтобы их друзья, знакомые, близкие тоже. То есть проводить эту работу с другими. Не в плане, что все станем миллионерами, там, э, вложив 100 долларов. Не в этом плане, и будет там 10 тысяч процентов годовых, как многие сетевики говорят, это глупо так говорить. Глупо называть точные сроки. Это, ну, мы не можем все точно предвидеть, да? А вот показывать, ну, примерно так, как я вот говорил о преимуществах э, Skyway, что, в принципе, любой другой транспорт будет хуже, будет опаснее, будет менее экологичен, любой другой, будет менее эффективен, потребует больше денег на строительство, на эксплуатацию и, и так далее. Поэтому скавы лучшие, поэтому будущее за ним. За ним. И э, в конце концов, строя СКВ, мы спасем планету. Это на самом деле девиз наш э, не пустой, что строя СКВ спасла планету. Спасем мы планету. Мы э, спасем за сто лет 150 миллионов человеческих жизней, которые погибнут на автомобильной дороге. Потому что на втором уровне и с противосходной системой и с автоматизированной системой управления, где нет человеческого фактора, мы безопасность э, войсковые э, повысим по сравнению с автомобильным транспортом в тысячи раз, если не в десятки тысяч раз. Мы сэкономим э, миллиарды тонн топлива, которые на, в противном случае сожгут автомобили. Даже десятки миллиардов топлива за десятилетие. За столетие это сотни миллиардов топлива, которое топливо это не то, что то только будет зажжено и будет выброшено наружу э, порядка 100 э, видов канцерогенов. Только не канцерогенов, там больше 100. Не будет выжжено миллиарды тонн кислорода с атмосферы, которым мы дышим. Будет спасена почва плодородная, которая сейчас закатана в асфальт э, под шпал дорожного, она там похоронена. А ведь это по территории 5 Великобритании. Эта земля убита, похоронена. Мы должны спасти, в том числе нашим гумусом, понятие плодородия. Вот что такое СКВ, вот что он даст. Вот, и вот этот позитив нести другим. И вот этим вы поддержите меня, и, и себя, и всех инвесторов, э, которые вот, вложили деньги в это очень перспективное э, направление, в эту инновацию, которая является прорывной. И этот позитив дойдет и до заказчиков, до крупных инвесторов. И вот поэтому вы ну, вот эту работу можете, эту поддержку оказывать. И спасибо хочу всем сказать, потому что это был последний вопрос, всем инвесторам, которые пришли особенно тем, кто пришел в начале, там, в 2014 году, в 2015 году, кто поверил, и имеет вот терпение, потому что в планах было, мы там и в 2017-2018 году планировали выйти на рынок, терпение вот, э, и понимание, что это они ну, делали правильные выборы, правильно э, то, куда э, надо было инвестировать. Поэтому благодарна всем и даже тем, кто еще не пришел, но которые придут. Спасибо вам, если вы тоже придете и будете помогать развивать э, то направление в развитии техники, которое, в котором нуждается все человечество. Спасибо.